Bueno, aquí estamos en Mina Clavero, Balneario La Residencia. Es un momento maravilloso porque no hay nadie. A esta hora no hay nadie. Bueno, lo único que podés sentir acá en este momento es el murmullo del agua entre las piedras.